wanakijua. Ukifika Dar es Salaam kama una mwelekeo tu, lazima utafanya tu, uta, wewe utapigwa tu, yani lazima yeah. Mkaona sio ishu, inawezekana wengine wanaogopa tu labda kukutana naye, na mimi mwenyewe kwa sababu nilikuwa na ratiba za ku, za kutafuta mke wa kuishi naye na nikamwona kabisa anaonyesha yeye ni mpambanaji nikaona anaweza kanifaa kabisa katika maisha. Wewe nenda huku kakae siku tatu, kesho kakae huku, wewe kakae hata siku mbili, tukikutana tuna pesa. Nikikaa nyumbani na mimba miezi tisa, yaani kwanza mwezi mmoja mimi ni kutafuta hela, kwa sababu tumezaliwa katika familia ya kimaskini. Yeye tunajua na watoto wawili, amewahi kuwa na watoto hivyo, lakini hajawahi kuwa na ndoa. Vipi kwa upande wako? Ah, kwa upande wangu pia na mimi na watoto wawili mm. ah, na watoto wawili ni kwa mama wawili tofauti mm. yeah Kikubwa kuheshimiana. Umeelewa? Mheshimiane na mtu wako, kila mmoja amende mwenzie penzi lake na kila mmoja asimsaliti.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 Kibiki Saluni hapa ni Buza, tumekuja kwa Baby Nai mwanamke ambaye ni mwite yes, ukisema mwanamke sawa, wengine dada, lakini ni mama watoto wawili ambaye ana trendi sana akitafuta mwanaume umri kuanzia miaka ishirini hadi sabini. Sasa siku ya leo Tiki TV imefanikiwa na imefanikiwa kufika na kumletea tulimpata mwanaume ambaye alisema yeye yupo tayari. Tumekuja naye siku ya leo na moja kwa moja tumefanikiwa kwa kutanisha, ni furaha kwetu sisi Baby Nai pamoja na mwanaume pamtarajiwa mume mtarajiwa wanazungumza ya kwao kabla sisi hatujaenda mbali. Kwanza niongee na bebi Nai kidogo. Habari? Safi, karibuni sana. Asante sana, hongera kwa majukumu kwanza. Mungu ni mwema sana kila siku. Hongera pia kwa ujasiri wa aina yake. Nashukuru sana na karibuni sana Kibiki Beauty Saluni. Asante sana na tumekupongeza kwa kuanzia kwenye kazi kwa sababu tumekukuta ukiwa unafanya kazi. Haujatangaza kwamba unata, unatafuta mwanaume wa kukuoa alafu ukakaa usubiri tu, bado kazi zinaendelea. ongera tena kwa mara nyingine. Asante sana, asante. Na hapa pia brother ambaye naye tumefika naye siku ya leo, nimpe nafasi ya kujitambulisha. Mimi naitwa Baraka Michael, ni mkazi wa Tandaimba. Tandaimba Mtwara. Mtwara. Ya. Tuambie, umemwona Baby Nai kwa mara ya kwanza ilikuwaje na wapi? Aa, ah, kwa mara ya kwanza namuona Baby Nai nilikuwa niko Tandaimba. Saa nilikuwa nimeingia kwenye masuala ya hizi social media hizi. Sasa nikawa nimeona kuna mtu wanamuonyesha kila siku ana bango, nikasema ah, ngoja nimwangalie kwanza yukoje kwanza na kwa nini ameandika bango. Sasa kuja kuangalia nikaangalia angalia view zile picha zake nikaona ni mtu ana mzuri kabisa, mdada mzuri kabisa. Nikaona sio issue, inawezekana wengine wanaogopa tu labda kukutana naye, na mimi mwenyewe kwa sababu nilikuwa na ratiba za ku, za kutafuta mke wa kuishi naye na nikamwona kabisa anaonyesha yeye ni mpambanaji, nikaona anaweza kanifaa kabisa katika maisha. Kigezo gani cha kwanza ambacho uliona anaweza akakufaa? Kitu cha kwanza, kwa sababu nilimwona anasema yeye hayupo tayari kumtegemea mwanaume na hataki mwanaume ambaye atamtegemea yeye, kwamba yeye hataki mtu ambaye atakuwa yuko kwake mzigo yani. Mm. Kwa manake huyo tayari ni mwanamke ambaye anajielewa. Baby Nai, siku ambayo unapata wazo la kuandaa bango ilikuwaje? Uh, kwanza siku ya kwanza kama umefuatilia nili, nilivaa tu shela peke yake. Uh, mara pili nikatafuta kibango cha cha box Umenelewa? Lakini wasichana wangu hapa saruni anaitwa Hirgit. Ameniambia dada no, twaenda hela tukakutengenezee bango. Nikasema okay good idea. Ndio kaenda kumtengenezea ile bango. Yeah. Siku ambayo unafikiria sasa nivae shela niingie mtaani kwamba natafuta mwanaume wa kunioa wa maisha wa viwango special kama ambavyo umesema. Hiyo siku hiyo ulikaa ukatathimini kwamba Baby Nai umepitia relationship ngapi? Ukaamua sasa hizi relationship pengine zilikuwa na madhara haya na haya au sikuzichunguza vizuri, acha nitafute zaidi. Zilikuwa ni ngapi? 30 tu, sio nyingi. 30. Yeah. Ndani ya muda gani? Tangu ni nivunje ungo. Unajua mimi nimekuja Dar es Salaam kutafuta maisha. Mm. Kwa nilipokuja nikafikia kwa ndugu, baadaye nikapanga chumba. Afu una kazi, fikiria hapo katikati umepitana na watu wangapi mali yule, mali ulipe kodi. Nadhani umeelewa ambao wasichana ambao wanaokuja Dar es Salaam kutafuta maisha wanaijua kitu, tusiwe tuwe tu kweli, wanakijua. Ukifika Dar es Salaam kama una mwelekeo tu, lazima utafanya tu uta, wewe utapigwa tu, yaani lazima yeah. Dar es Salaam unaingia kwa mara ya kwanza ilikuwa mwaka gani na ulikuja kwa mishi gani maalum na wakati huo pia ulitokea wapi? Nimetokea Kilosa kwa mamangu elfu mbili na sita Yeah, nikafikia kwa dadangu kwa miezi mitatu, nikafikia kwa mmangu mdogo kwa miezi mitatu, Kwa hapo mpaka sasa hivi ni kupanga chumba. Unapanga chumba, mwenye nyumba anakufungia ndani, anakufungia na niyo kufuli kama kodi yako haujalipa, ndio hivyo maisha ambayo tumeishi hivyo. Yeah. Mission ya kwanza ile kuleta Dar es Salaam kutafuta maisha, ulikuwa umetarget kitu gani? Ah, nilijua Dar es Salaam ni pesa tu, kiingia tu ni pesa. So unajua sisi ambao tumeishi kijijini, ukisikia neno Dar es Salaam ni hela. Umeelewa? Yaani kama sasa hivi mimi ninavyoanza kwenda ninavyoanza kwenda Amerika. Wakati wenyewe wakazi wa Amerika hawezi jua wanaishi maisha gani. Kwa hiyo mimi nashauri tu wasichana wote ambao wapo mikoani, ukitaka kuja Dar es Salaam mji ni mgumu sana na usije tu useme mimi nitafanikia mwisho wa siku ndio wale ambao unajikuta unauza mabaa, unafanya changu doa. Ukitaka kuja Dar es Salaam kuja na pesa zako, ukiwa na pesa zako ukiamua kuingia kwenye biashara, Dar es Salaam kuna hela nyingi sana. Yeah. Kwa maana hiyo eh, kuja da ulijua ukifika da tu hela unazipata hela nyingi mm. lakini matokeo yake msoto nilopitia naojua mimi ni siri yangu. Hebu waambie watazamaji wetu kidogo tu msoto ambao uliupitia ili uwasaidie pia ambao pengine wapo mikoani, wengine wapo dawa wanapitia misoto lakini iwasaidie iwaokoe. Nitaanza kulia ila next time tutaongea kuhusu kuanzia hapo. Historia kabisa maisha yangu. Lakini hapa sasa hivi tubakie hapa, tubakie kwa mista kuja kutafuta mchumba ila siku ingine utaka nikwambie stori ya maisha yangu ambayo sijasema sehemu yoyote, nitakwambia na itakuwa sio mafunzo tu kwa vijana, itafunza watu wengi sana kupitia hili jiji la Dar es Salaam, ila tu niwaambie kama jiji la Dar es Salaam ni gumu sana. Sawa sawa, umri wako? Umri wangu ni miaka thelathini na moja. Unaujua umri wake? Umri wake sikumbuki vizuri, ila niliona kama alisema miaka 34 hivi. Mm. Yeah. Sawa sawa. Baby naye, umemsikia Baraka Michael? Eh, yeah, nimemsikia. Unasemaje? Amesema mtu wapi? Watandaimba. uh, <laughs> ah. oh, asante ni kwanza kwa kuja na kuletea mwanaume. Ni kweli na shida sana mwanaume, nahitaji mwanaume katika maisha yangu, lakini kama umeshasikiza interview zangu, kuna kabila hizi mbili Wazaramu na watu wa, Makonde. So sorry. Wewe unatokea Tandaimba Makonde au ulizaliwa tu Tandaimba lakini ni kabila jingine? Ah, mimi nilizaliwa Tandaimba katika kabila wa Makonde, kwa hiyo mimi pia ni Makonde. Umesikia majibu yako? Majibu yangu nimeyasikia. Mm. Mm. Kabla ya kufunga safari ulijiaminisha kitu gani? Kitu ambacho kilifanya nijiamini mpaka kuja huku ni kwa sababu nilikuwa najua anania na mwanaume ambaye ana malengo. Kwa sikufikiria kama Makonde ni tatizo kwamba litakuwa kwake ni kigezo cha kumfanya asimpate mwanaume na ndio maana nikafunga safari. Aya, mwambie malengo yako, pengine tuone kama anaweza kubadili msimamo. Ah, sawa sawa. Malengo yangu mimi Baby Nai ni kuwa lengo langu kubwa kwanza tu kwanza hili bango tena uliuachane nalo, usilitumie tena, kwa sababu mimi tayari nipo lazi kuishi wewe katika maisha yote yale, nipo lazi. Kitu ambacho labda ndaweza nikakishindwa mimi labda kwako, labda ukishindwa kunipa uhuru wa kukumiliki peke yake, lakini kama ndakuwa na uwezo wa kumiliki, bwana, usifanye hiki usifanye hivi, inakuwa safi tu. Uh, unazungumzia uhuru upi? uhuru wa kumiliki, yani kwamba si unajua unaweza ukawa na mwanamke lakini mwanamke mwenyewe anakwambia bwana, mimi kitu fulani na kitu fulani usinikataze kufanya, labda usinikataze kwenda club, usinikataze kwenda disco, usinikataze kwenda hivi. Sasa mimi nina wivu sana, kwa hicho mimi ndo kidogo yani ungekuwa kwa kunisikiliza nisikie. Lakini unajua kama mimi ni nipo na, na biashara zangu na pia kwenye mitandao ya kijamii nafanya uh, biashara kupitia mitandao yangu Ah, hii sasa itakuwaje? Ah, swala la biashara sio sio sio tatizo. Biashara zako unatakiwa uendelee kufanya. Ila kuna kipengele ambacho unatakiwa ukifikia unajua kabisa na mume. Kwa kuna baadhi ya mambo itatakiwa usiyafanye kwa undani zaidi. Kama Yaani kwa mfano labda mtu anaweza akakwambia bwana kuna mizigo fulani fulani nahitaji sehemu fulani utatakiwa utafute watu wa kupeleka, lakini sio labda mimi nipo afu ukakaa siku tatu nne hujatokea nyumbani kisopo kwenye biashara, hiyo itakuwa kidogo itakuwa inanitia wivu. Ah, okay, asante sana uh, ah, Tik TV kwa kuniletea mwanaume jinsi gani mnavyonijali, lakini sio ki sio mwanaume ambaye ana kigezo kuishi na mimi, kwa sababu nahitaji mwanaume ambaye kwanza kabila lake hapana pia maisha sasa hivi ni magumu sana. Nahitaji mwanaume mwanaume ambaye atakayeweza kushirikiana na mimi kutafuta maisha. Kama hivi mimi na saloni zangu, natengeneza rosheni, nauza nguo online na duka langu lipo babaani kule la supplement food. Kwa hiyo nitakuwa nitaangalia ndoa na vivyo nitaangalia biashara zangu. Kwa hiyo inavyoelekea, kabla hajanipata atanifunga so siwezi. aupo <laughs> tayari kufungwa? Ah, sipo tayari kufungwa. Uli, mara nyingi umekuwa ukisema kwamba wanaume wengi wa kibongo wanakuogopa. Kabla ya huyu kuna mwingine pengine ambaye ameshakuwa na ujasiri wa kujitokeza? Yeah, wapo wengi. Tena wapo wengi lakini wale ambao kwa mkumbo, yani wanakuja kwa sababu na hii sasa hivi anajulikana Tiki TV inakuja kumhoji. Kwa hiyo wengi wamejitokeza. Yaani ni wengi asilimia sitini wa mkumbwa yani mtu analala tu anaota anaangalia kwenye kwenye Instagram ah kuna mwanamke anashika senda kwa ndio wale ambao wapo wengi na wengine asilimia kumi wapo wale ambao wanataka nikalae nao test mitambo ili eh, wanione jinsi ilivyo ndio wanioe. Kuna wengine wanaopenda biashara zangu, hela zangu, wao pia wapo, na kuna wengine wale wa wa kusema ni kama huyu na kuoa, achana biashara zako, ukaa nyumbani, lea ndoa. Ya, au ndo wanaume ambao nilopata katika wanaume hao huyu mmoja hapo kwenye hilo kundi. Kwa, kwa maana hiyo hakidhi vigezo, kwa maana hata maswali mengine kuendelea kumuuliza ina umuhimu. Siwezi kumuuliza kwa sababu kwanza ni Makonde, pili ni jinsi ninapomuona ana umwenye, yani anapenda aangalie wewe yeye kuliko bia, kuliko biashara zangu. Mimi natafuta mwanaume, wewe nenda huku, kakaa siku tatu, kesho kakae huku, wewe kakae hata siku mbili, tukikutana tuna pesa. Nikikaa nyumbani na mimba miezi tisa. Na yaani kwanza mwezi mmoja mimi ni kutafuta hela kwa sababu tumezaliwa katika familia ya kimaskini. Na kama tumezaliwa katika familia ya kimaskini lazima tutafute pesa. Siwezi mimi kila siku nikamwomba hela mwanamume wangu, mama wangu anaumwa na mwomba mume wangu. Si mtoto wangu anaumwa na, na watoto pia. Kwa hiyo sorry. Omakonde walikufanya nini baby naye? No, no, no, hajanifanya chochote eh. ila Tanzania ina free room. Naweza mfano kama wewe, wewe usema mimi sitaki Mchaga au sitaki hivi na mimi hivyo hivyo. Mnaelewa? Mfano kama tutakiume wengi wanasema mimi kwa mzalamu no, si ndio? Yeah, au mimi sitaki kabila gani? Ni freedom. So kama hajanifanya chochote na na mashabiki wengi sana Makonde na Wazaramu, lakini mimi tu nafsi yangu. No. Kwa sababu wanapenda sana ngoma. Mnaelewa? na mimi namani nitazaa mtoto wangu wataka kwenye hilo dimbwi ngoma ngoma, so hapana. Watoto wako wawili mm. baba yake au baba zao, sijajua kama wote ni wa baba mmoja, utatuambia baada ya wazazi wa watoto hao au mzazi wa watoto hao kuona hiki ambacho unakifanya, kitu gani kimejitokeza kime, kime katikati hapa? Uh, sije sije kumwambia media yote, lakini ndo nakwambia mimi na baba mtongo wangu nime tumeblokiana. Yaani kumwambia yote. Hii ni hii inaitwaje? Exclusive, exclusive inaitwaje? Exclusive. Exclusive hivyo hivyo. Uh, kani broke na mimi nimeblock. Nani alianza? Mimi. Yeye akamalizie. Hey, sing. Uvumilivu ulimshinda. No, no, sio vumilivu umeshinda. Uh, ana tushachana miaka nane iliyopita. Kwa sasa hivi anaangalia mtoto wake. Umeelewa sasa? Hatakiwi kunibana because hanisaidii kula lala yangu, kodi yangu, yeye anachoangalia kodi ya mtoto wake. Umeelewa? Hey, kuna sehemu kuna media moja nilimtaja beba mtoto wangu anaitwa fulani. Haipo Tanzania. Kwa nini umenitaja? Eh, hivyo. Kwa hiyo kila mmoja kamblock mwenzia. Tutakutana mwezi wa 12 kwenye ada mtoto. Kwa hiyo kashafanya ma, ma, matumizi yake au mahitaji yake muhimu ya mtoto kwa kipindi hiki na hakuna mawasiliano yoyote au hayo matumizi au mahitaji ya mtoto anayatuma kwa mtu mwingine. E, mara nyingi kuhusu ada amtuma ah, kwa mamake. Kwa hiyo hata nisipomblok sawa kwa sababu najua lazima tamfikie mamake, mamake atatuma shuleni. Kwa hiyo haina haja kuwasiliana naye. Unajua ni mtu ambaye afadhali angekuwa labda anakulipia kodi, umeelewa? Uh, anakurisha, ana mchango katika biashara zako, hata kupiga makiwa sababu wow, nimekosea, si ndio? Lakini mnakutana mwezi wa mbili kwenye kuniada mtoto. Sitaki mtu anaingilia kwa stereo. Kwa hiyo kila mmoja kamblock mwenzie. I'm happy furaha ulionayo kwa sasa hivi na furaha uliokuwa nayo kipindi ambacho unampata, ipi imezidi? Wabatoto wangu Yes, sasa hivi nafurahi sana. Nafurahi sana alafu nimesha uh, ni mtu mzima sana miaka 34. Kwa hiyo nimeshadili na wanaume na wengi, kwa inajua jinsi gani mwanaume upo hivi, mwanaume upo hivi, mwanaume upo hivi. Kwa hiyo huwezi kunidanganya kuhusu mahusiano. Na ndio maana napenda mwanaume sasa hivi asiangalie mapenzi tu yote kwenye love, kitandani tu vizuri, kwenye mahusiano yao vizuri, lakini tofauti na hapo, kila mmoja atafute pesa kwa ajili ya familia zetu. Yeah. Kupitia maongezi ya Baby Nayo umejifunza nini Mr. Michael? Ah, mimi nimejifunza kwamba wanawake wanatofautiana. Yaani unaweza ukamtafsiri mtu tofauti na ambavyo na yeye alivyo. Kwa mfano kwa nimekaa muda mrefu sana namsikiliza. Yeye yaani, amegundua Baby Nayo hajabahatika kumpata ila atakayempata ataenjoy. Yeah. Nikupe pole. Asante. Naomba Next time uki ukimpata mwanamke anayekupenda usijaribu kumbana sana. Sasa hivi mapenzi mapenzi yapo tu. Kikubwa kuheshimiana. Umeelewa? Mheshimiane na mtu wako, kila mmoja amende mwenzie penzi lake na kila mmoja asimsaliti. Kinachoendelea kutafuta pesa. Yeah, usimbane sana. Ukimbana mwanamke, hakuna mwanamke anapenda kubana. Haba wale ambao akili zao fupi. Yeah. Umeusikia ushauri? Nimeusikia. Utaufanyia kazi kuanzia lini? Ah, nitafanyia kazi pindi nitakapompata mwanamke. Kwa nini usifanyie kazi kuanzia sasa hivi alafu mabadiliko pengine kama yatatokea? Ah, mabadiliko sasa yanaanza na yeye. Kwa sababu mimi niko tayari lilo. Kabila. Haina shida. Umekubali? Ah, nimekubali kwa sababu yeye ndo mwenye maamuzi ya mwisho. Sawa sawa. Kwa ambaye anaitazama Tiki TV kwa haraka haraka kabisa tufanye vitu viwi kimoja kwenu wote wawili, kwa sababu kuna mtu mwingine atajiuliza, huyu Michael kasema anatokea Tandaimba, Mtwara, tuweze kujua historia ya Michael, anajishughulisha na kitu gani kwenye maisha. Ipo hivi, kuna watu ambao anaweza kumkataa mtu kwa sababu hajamjua vizuri, akija akijua amechelewa. Kwa maana hiyo, pengine mimi nilifanya makusudi kabisa mwanze kuongea kuhusiana na ishu yenu, lakini hamjafahamiana vizuri. Tuanze na Michael, ajitambulishe vizuri, anaitwa nani, kutokea wapi, anadili na kitu gani? alafu tuendelee. Ah, mimi naitwa Baraka Michael. Mimi nadili sana na masuala ya korosho kwa sababu nina miti yangu ya korosho kule Tandaimba. Uh, ah, the same time pia huwa nafanya kazi maeneo ya Iringa huku huwa napeleka sana masuala ya mkaa. Kwa huwa na, najishughulisha na, na yale malori ya mkaa. Kwa kuna baadhi ya mizigo yangu huwa inafika Dar es Salaam. Kwa mara nyingi wana, nipo na, na, safiri naenda Tandaimba na kuja huku nasimamia mishemishe zangu. Kwa hiyo nikiwa kwa Dar es Salaam huwa nakuwepo mara nyingi Kinondoni. Yeah. Hizo biashara zako ambazo unasimamia pengine ni kwamba unakodi magari kusafirisha mizigo yako hiyo kama mikaa kutokea Mbeya kuja Dar es Salaam au una magari ya kwako mwenyewe? Hapana, sina magari ya kwangu mwenyewe. Huwa nakodi magari yale ma magari makubwa yale ma, maskani haya. Kwa hiyo anashusha mzigo wangu maeneo ya Manzese, man, nashusha Mkama Nzese, mwingine huwa nashusha maeneo ya kuna sehemu moja kunaitwa Kibo Ubungo yeah. Na masuala ya hizi korosho huwa nikienda nikichukua mara nyingi huwa nashusha Kariakoo. Kuna sehemu moja ule mtaa unaitwa Kongo ndo wanashusha pale korosho una mashamba ya korosho au unanunua tu kule na una eneo dogo una mashamba makubwa? Ah, kule na mashamba madogo, ila kwa asilimia kubwa huwa na, na kodi mashamba makubwa ya watu ndio huwa natumia ila ya kwangu ya kumiliki ni madogo tu, ila mashamba makubwa ni kwamba mashamba hayo huwa mimi nayakodi, nakodi shamba kubwa, nachukua eneo na, na na korosho, ndio hivyo. sababu kule ukinunua korosho sio kwamba unanunua shamba liko empty, unalinua lina mikorosho tayari yeah. Kipato chako cha mwezi kinaweza kurenji kwenye kama shilingi ngapi hivi za Kitanzania? Ah, it depend, lakini kwa kwa haraka haraka sio vizuri sana kukizungumzia kwenye media. Mm. yeah. Unaogopa? Hapana, haitakiwi kila mtu kujua. Sawa, ina maana utazungumza na Baby naye? Ndio, nitazungumza na Baby naye hapo. Sawa, Baby Nai kwako wewe sasa. Umezungumzia biashara tu ya saluni. Tuipate historia ya bebi Nai vizuri kwa ufupi kabisa kwa mtu ambaye anaiangalia Tiki TV na anamuona bibi naye. Uh, kwa majina naitwa Amina Kibiki. Uh, jina langu la Instagram ndo naitwa Bibi Nai, ni mama wa watu wawili na ni mfanyabiashara nafanya biashara pia na saruni uh, na duka la supplement food na tengeza lotion na pia nina um, nauza nguo online yeah. Umesikia lakini biashara ambazo anazifanya Mr. Michael? Mimi sijali masikio na tajiri, lakini ninachokiangalia uh, najua nahitaji mwanaume special, nahitaji mwanaume. Wanaume wengi sana, lakini kuna unique ndio mwanamume anayemhitaji. Wanaume wapo wengi. Yaani siku ambayo nitakuja kupata mwanamume, siku ya kwanza nitakayoonana na mwanamume ambaye unique, nitamjua huyu ni mwanamume unique kwangu, ni mwanamume mwanamume for me. Yaani siku hii moja. Na nitawaita Tiki TV. Wewe nimempata mume na mtachangia hadi sherehe. Na tuzichangia kweli. Ah, kabisa mzichangie. Kabisa. Lakini kwa kwanza namshukuru kwa, kwa kuja kufunga safari yako. Mtoka Tandahimba au kwa Dar es Salaam? Mtoka Tandahimba. Eh, nashukuru sana. Uh, ni mwanamume wa kwanza kuja kwa sababu wanakuja wanaume wengi hapa, lakini mwanamume wa kwanza kuja kutoka mkoani. Mimi nashukuru sana. Uh, na nimekufurahia pia. Naamini utakuja kupata mwanamume mwanamke ambaye utakayeendana naye. Ila kwa mimi kwa umri wangu ndio ufikia miaka 34. Kuwekwa ndani kama mayai Sawa sawa, Baby Nai, wazazi wako, ndugu, familia wanachukuliaje ambacho unakifanya? Natafuta stara, siendi ku, ku, ku, kujiuza sikai kwenye madangulo. Kwa hiyo sivunje sheria, umenielewa? Uh, ni kitu kizuri. Umenielewa? Ningekuwa kusikia Baby Naye anajiuza usiku Kinondoni au kwenye madangulo si wapi wapi. Mamangu angeumia, lakini mamangu namwambia mama natafuta stara. Na siku ambayo nitakayopata mwanaume nitaenda kumtambulisha. Lakini yupo mwanamangu unique kabisa, yupo special for me, ambaye nitakayeona dunia yote, yani queen of world yupo. Umeelewa? Atakuja soni. Kwa anayekutazama, hebu mjengee picha ya huyo mwanaume ambaye ni unique kwako, pengine aanze kuvuta picha hiyo. Siku tukimwona, pengine anaweza akawa hivi akawa hivi akawa vile, lakini unique inatoka kwa Mungu. Nikwambie kitu, kuna wanaume unique kabisa, ni special, wanatoka wale, yani kwa kwenye mia unaweza kumpata mmoja, lakini wote hawa wanaume bora mwanaume, umeelewa? Mwanamke unique ni yule ambaye atakupenda sana, atakujali sana, umeelewa? atakutunza sana hata kama kipato chake ni kidogo. Umeelewa? Hata kusaliti na hata kama kikotokea na kucheat, nafsi yake, roho yake vote vinamuuma. Mwanamume especially yule ambaye hawezi kuwa mbali na wewe. Mtatembea njia moja, mtashauriana. Huyo ndio mwanamume ambaye namhitaji. Kosa gani ambalo umewahi kulifanya kubwa kwenye mahusiano baby naye? Ah, kutomsikiliza mpenzi wangu yeah, oga kuna muda nakuwa simsikilizi na nimejifunza vitu vingi sana, so ndio maana nataka mwanaume unique, nataka tuendane tuteni. Unajua maana ninavyosema hivyo, mwandishi wa habari, nataka mwanaume special unique kabisa yani. Yaani hata nikisafiri siku mbili huko anaumwa. Umeelewa? Au wanasema hivi, wanaume wapo wengi sana au mwanamke wanawake tupo wengi sana, lakini sio wote wanawake wa kuolewa mimi nakushauri ipo siku uje kuoa mwanamke unique kwa ajili yako, hata kusumbua. Yaani mwanamke special. Unajua sometimes huo mwanamke anza kuoa mwanamke akawa hata sio special wako. Umenelewa? Sio special kwa ajili yako. Yaani Mungu aje kukutengeneza kwa ajili yako. Kwa sababu tumempenda na tako kubwa na sura nzuri kavuta. Siku mbili lakini yule haijalishi atakuwa mbaya, atakuwa matege, kama Mungu amesema yule ndo wako, ndo utakayekufa naye. Umeelewa? Sasa mimi natafuta wangu ambaye nitake kufa naye na atakuja. Mwanaume wako ambaye umezaa naye watoto wawili alikuoa kwa ndoa au ilikuwa tu ni tusongeshe, wengine wanaita kusongesha maisha? Kusongesha. Yeah. Ukasongesha mpaka watoto wawili? Yeah, of course haukuhitaji ndoa au nawe mwenyewe ulikuwa ukiangalia unaona hakuna mwelekeo? Tulitakiwa tufunge ndoa lakini shetani akakatiza katikati, shetani jini mkata kamba. Mm. Akaikata ile kamba. aliikata kwa kwa vigezo gani au kwa kupata mwanamke mwingine mwenye hela? Akampa yeye mwanamke mwenye hela. Akampata mwanamke mwingine mzuri beautiful mashallah. Yeah. Mm. Wakati huo huku kashaka uwe kasha kuzalisha watoto wawili na akaenda kwa mwanamke mwingine mwenye hela. Yeah, pia tabia zilikuwa kwa kunywa sana pombe, tulishindwa naye. Mimi situmii pombe kabisa. Yeah. Kuelekea kuhitimisha baada ya Baby Nai, mwanamke maarufu anahitajiwa kuwa shujaa aliyetrend dunia nzima kwa kujitosa au kujitoa kuamua kutafuta mwanaume wa viwango ambavyo anavitaka yeye, na siku ya leo amejitokeza ame mwanaume mmoja Mr. Jina la kwanza linanitoka lina toka, lakini hilo la Michael ndo linakaa sawa. Mr. Michael mimi nitumie hivyo amefika na kila kitu, ndio kama ambavyo mtazamaji wetu umejionea. Baby naye atakapopata mwanaume ambaye ndio yule ambaye ana viwango vyake, naamini pia Tiki TV itakuwepo kuweza kukuletea mwendelezo. Sasa Mr. Michael, ni kusikilize na watazamaji wetu pia wakusikilize neno lako la mwisho baada ya safari hii ambayo ulitegemea kuwa safari ya matumaini. Sijajua kwanza unaichukuliaje, imekuwa vile vile kama ambavyo ulitarajia matumaini, au ulikuwa na mawili mawili upate au ukose, au uliamini kwa sababu anatafuta basi ukifika ukifika ndo utapata wewe? Ah, kwa masikitiko kidogo naweza nikasema kwamba mimi niliamini kwamba nitampata kwa sababu mimi nilikuwa na nia dhahiri kabisa, na yeye anaonekana alikuwa na nia dhahiri, ila huwezi jua Mungu amepanga nini. Kwa mimi namwombea pia apate mwanaume ambaye anamtaka yeye, kwa sababu hata mimi najua kabisa Mwenyezi Mungu atakuja atanipa mwanamke yule ninayemtaka mimi. Kwa hakuna tatizo katika hilo. Kwa nashukuru sana. Asante, karibu tena. Hmm, nakubali. Umekubali vizuri kabisa. Ya, niko niko niko fresh kabisa nakubali. Yeye tunajua na watoto wawili, amewahi kuwa na watoto hivyo lakini hajawahi kuwa na ndoa. Vipi kwa upande wako? Ah, kwa upande wangu pia na mimi na watoto wawili. Mm. Ah, na watoto wawili ni kwa mama wawili tofauti. Mm. Yeah. Wana ndoa au hawana? Hawana ndoa. Hata mmoja. Yeah kipi kilikufanya ushindwane nao na ukaamini bebi Naye anaweza kuwa mwanamke sahihi kwako? Ah, kitu ambacho kilitokea ni kwamba hao ni wanawake ambao nilikutana nao katika mazingira ambayo tulikuwa tu wapenzi, alafu hatukuwa na interest yoyote ya kuhusiana na maisha ya baadaye. Kwa hiyo katika mazingira yetu tukajikuta tumezaa, lakini sio mwanamke ambaye tumewahi kukaa tukapanga maisha, na mwanamke ambaye mimi nilishawahi kukaa naye kupanga naye maisha ni mwanamke ambaye yani alibadilika kwa sekunde chache sana, afu ilitokea katika mazingira kwamba akanichukia kuliko ambavyo mimi nilitarajia, lakini baadaye akaja kujutia baadaye wakati muda ambao pia ulikuwa too late ambao mimi nilikuwa tayari niko busy na mipango mingine ya kimaisha sio tena mapenzi. Kwa hiyo nilikuwa nimetaka kurudi kwenye mapenzi kuona kuna mtu anania nia kwa na mtu. Lakini interest zile za kuwa na mwanamke ni kwa kipindi fulani zilipotea sana. Kwa maana hiyo sasa hivi zimerudi, lakini ndio hivyo zimegonga mwamba. Yeah, zimegonga mwamba. Basi sawa. Baby Nine, neno la mwisho kwa wanaokutazama kupitia Tiki TV muda huu. Uh, mimi nawaambia kwamba Watanzania wanapenda sana kuwaza positive. Mimi nipo serious, natafuta mwanaume kama nilivyosema, namtafuta mwanaume unique, mwanaume special kwa ajili yangu. Hivyo kwa hiyo unaniangalia, ukijiona wewe ni unique kwangu mimi, basi aje ila nawapenda sana wata uh, Watanzania. Kiukweli wamekuwa wamenifuatilia sana kwa mitandao ya kijamii sana. Mimi nasema Mungu awabariki na wabariki kazi zenu, kwa sababu pia nyinyi imekuwa sababu ya mimi kujulikana katika dunia nzima. Nawashukuru sana. Tiki TV, subscribe, comment and like YouTube. Yeah. Asante sana.